Živijo sončki, jaz sem danes z vami hotla spregovoriti o eni temi, ki se ji reče odločitev. To je tako pomembna tema, zato ker vse v življenju, kar, za kar se res odločimo, je tisto, je tisto v bistvu motivacija, ki nam služi vsak dan znova, da delamo v smeri, ki si jo želimo. Se pravi, če se odločimo za neko službo, tudi če nam ni najbolj všeč, sprememo zraven še neko odgovornost da bomo vsak dan se ustali ob tej in tej uri, da bomo vsak dan tok in tok časa preživeli v tej službi, ker vemo, da na koncu dobimo tudi nek rezultat oziroma neko plačo in nam ta odločitev, ki smo jo sprejeli, pravzaprav neki prenese. Odločitve v resnici sprejemamo vsak dan znova. Uh, in ena bistvenih stvari je tudi se odločiti za partnerstvo. Se pravi, ne samo, da preživimo ne vem koliko časa skupaj, ker Če preživimo čas skupaj, pomeni, da smo sprejeli odločitev, da bomo preživeli tok in tok časa z nekom. Sprejeti odločitev za partnerstvo pravzaprav pomeni sprejeti odločitev za, za zavezo, da bomo s to osebo preživeli res naslednjih ne vem koliko let, do konca našega življenja, do konca naše skupne poti. In se pravi, tako kot moramo sprejeti odločitev za službo, tako kot moramo sprejeti odločitev za um, imeti lepo postavo, se pravi, moramo zaradi tega vem, hujšati, telovaditi, je zdravo hrano. Tako je treba sprejeti tudi odločitev za partnerstvo. Se pravi, to ni nekaj, kar nam je krdano. Odločili smo se za to osebo in zdaj je samo po sebi logično, da bomo imeli tudi lepo partnerstvo. To ni res. Odločitev za partnerstvo pomeni vsak dan znova delati um, na tem partnerstvu, vsak dan znova delovati iz teh odgovornosti, ki nam prenese ta odločitev. Se pravi, to pomeni, da moramo vsak dan znova se ne vem, kolikim stvarem odpovedati, se ne vem, kolikim stvarem zavezati. Se um, zavezati, recimo, skupnemu pogovoru, se zavezati skupnemu času, se zavezati eni pozornosti, ki si jo dajemo en drugemu. Mm, samo po sebi umevno ne more biti nobeno partnerstvo. In veliko krat mislimo, da smo se za partnerstvo že odločili, pa gre samo za neko skupno bivanje. Odločitev pomeni res, da gre za eno spremembo vedenja, za spremembo, čustveno spremembo. Da se res v sebi noter začutimo tisto trdnost, tisto odločitev, da je to nekaj, za kar sem pripravljena grd, da sem pripravljena sprejemati posledice, da sem pripravljena sprejemati odgovornosti in um, vse, kar pride zraven tega partnerstva. Eh, včasih se nam tudi zgodi, da začutimo tudi neko trdno odločitev, pa potem ne znamo z njo niti izhajati, ker smo navajeni, da so iz našega življenja vsi odhajali, in potem niti ne moremo verjeti, da bo ena oseba pa zares ostala ali pa da se je v resnici odločila za nas. In ta občutek je v bistvu lahko zelo strašljiv, zelo grozen. In zato je zelo pomembno, da takrat res, da je odločitev boje stranska, ker potem to da neko zavezo, neko varnost, iz katere lahko ponovno črpate neko energijo za delovanje vnaprej. Da je to spet res tista motivacija, ki veste, da zato, ker se trudite ali pa to, kar vi garate ali pa vlagate v to vezo. Boste dobili tudi na koncu povrnjeno, se pravi, kot neko plačo. Čeprav bo ta plača v obliki veselja, mogoče v obliki ene sproščenosti, mogoče v obliki obliki tega, da te lahko vi osebno bolj zacvetili, da te vi zaradi tega, kot da imate tam neko trdnost, neko varnost, več energije posvetili drugim področju, področjem v vašem življenju in bojo lahko druga področja pravzaprav bolj uspešna, samo zato, ker ste sprejeli neko odločitev za partnerstvo in ste tam se tudi zavezali. Ker dokler mi ne sprejmemo za res odločitve, potem so to ene. Um, potem se v bistvu v resnici nikoli ne zavežemo nečemu in naše življenje je polno eno ne, enih nestabilnosti, enih nesigurnosti, in odločitev prenese pravzaprav um, to ustrajnost. Odločitev prenese ustrajnost v smislu tudi takrat, ko gre hudo. Če dam spet primer izhujšanja, ne, da takrat, ko ne vem, jaz danes sprejemam odločitev, da bom do poletja imela ne vem kakšno postavo. Se pravi, bom mogla zato se odrekati tako hrani, um, čas namenjati športu, bom mogla skrbeti za um, neko doslednost, bom mogla sprejeti, da bo vmes kakšen dan, ko bom pojedla več, ko bom preutrujena, da bi šla športat. Vse to so neke stvari, ki pašajo v ta kontekst zraven. In ne moramo upati ob prvem dnevu, ko bom eh, pojedla več ali pa ko ne bom šla športat, ampak je to samo en dan, ki, m, mm, ali pa neka kriza, ki pride vmes. To ne pomeni, da je konec moje odločitve. In je to pomembno, da to razumete tudi v partnerstvu. Se pravi, da pridejo krize in da takrat, ko pride kriza, da to ni konec tega partnerstva. Da mi vseb še zmeraj lahko nosimo to odločitev, da smo se mi za to osebo, za to partnerstvo, za res v globini odločili. Zdaj je pa zelo pomembno, kot sem že prej rekla, da je ta zaveza na obeh straneh. Ker če se mi odločimo za šport ali pa za postavo ali pa za um, nek zdrav način življenja, je to v polnosti v naših rokah. Je to res naša osebna odločitev. Kadar gre za partnerstvo, je pa zelo grozljivo, če se samo mi odločimo za zavezo. Na drugi strani pa imamo osebo, ki včasih bi bila z nami, včasih ne bi bila, um, nam uhaja v službo, nam uhaja v delo, v um, kakšno drugo odvisnost, potem tam ni neke zaveze, ni neke varnosti, s katero bi mi zares lahko v polnosti um, črpali ali pa bi se v tej osebi res lahko v polnosti predali. Se pravi, tle gre za eno odločitev, ki mora biti na obeh straneh. In kaj je ta odločitev sprejeta, je to lahko res en tak temelj za vse, kar boste v življenju počeli. Se pravi, tudi pari, ki so skupaj že po 10 ali pa po 20 let, ni nujno, da so sprejeli za res to odločitev. Ker dokler en od partnerjev ali pa oba partnerja bežita drugam, pa ne vem, nosta krize drugam ali pa rešujeta svoje krize na način, da bežita iz partnerstva, nista v resnici sprejela te odločitve. Ampak sobivata, sta sprejela odločitev, da v tej Eh, skupaj preživljala vem, vsak dan, sta sprejela odločitev, da bosta skupaj imela otroke, nista pa sprejela odločitve za, za zavezo, za res biti v partnerstvu en z drugim. To pa prenese en tak notranji občutek enega miru in je to res mm, prav občutno en drug nivo tega partnerstva. Mm, ja, danes bi v bistvu rada vam to sporočila da ne glede na to, koliko časa ste že z nekom, da res razmislite o tej odločitvi, če ste jo kdaj sprejeli, če ste jo vi sam, samo vi sprejeli, ali ste sprejeli res odločitev biti to osebo, ali ste odloč, sprejeli odločitev grd za to, ali pa grd je mogoče ena taka beseda, ki je povezana z. Z enim trpljenjem, ali pa z neko, se slišati tako mogoče, bolj, um, da je to nekaj težkega. Pravzaprav krize v življenju bojo prihajale, če boste sami, ali pa če boste v partnerstvu, ali pa če boste sprejeli odločitev za neko zavezo. Garanje v bistvu pomeni res slediti temu svojemu notranjemu cilju, tej svoji notranji želji, da boste dosegli to, kar ste si zastavili. In bi rada, da o tem razmislite, zakaj ste se pravzaprav vi odločili. A ste se vi odločili samo to osebo sprejeti v svoje življenje, pa z njo živeti? ali ste res vse kdaj sprejeli prav tisto eno zavezo do tega partnerja. A ste vi kdaj čutili, da je vaš partner sprejel vse to zavezo vas, do vas? Kako je to čutiti? Kako je čutiti, ko se nekdo res v polnosti odloči za vas? Jaz vam želim, da boste, oziroma da ste to že kdaj začutili, in da vam bo ta filmček je v pomoč, zato da boste res si dal eno medsebojno zavezo mogoče pa samo obnovili to zavezo, ki ste si jo že kdaj pred leti dala. En lep dan vam želim še naprej, pa se še vidimo, živijo!